I don't know. My love. Oh my goodness. Uyifumana phi le nto mem? Ndiyifumene kusera le nto. Oh wow. Ithathe eroads but it's eh. interesting. ndinibhala ngeetishara zenu ne yes okay game ke into endifuna uqonda uba eh. kutheni uze ube yitishara njengabantwana bam sebekubiza titsha miss okay kule ncwadi mem ndibhale ngomnye utishara wam wasegadra mrs k eh. um she was one of my maths teachers eh. o oh, umrs k ndamthi okay ndibhale ngaye because ngomnye wotishara endandicinga uba fana uba imaths andiyazi and then wandinika ithemba and ndaphela ndiyipasa kakuhle kakhulu okay. imaths and matric so yiloo nto ndibhale ngaye kule ncwadi okay so, yeah. kwephi unyaka kwanje third year okanye fourth fourth year fourth year okay okay mm. yeyiphi ke into ethanda uyititsha yeyiphi subject oyithanda kakhulumaths oh, eh? ndithanda utitsha imaths mm. yeah kodwa ke ezi ezi ezi lessons zethu apha xa nje ufikile nje apha eklasini sesiphoze enjoy again okay isixhosa esixhosa okay. yeah esixhosa and and ndiyakubona mem uba bafundisa ngephonics kodwa ndinomdla uba Umntana umfundisa njani okwazini unobumba atsho ayokwazi ufunda? Oh, okay. Xa ufuna umfundisa ukufunda ne kaloku mamela ne umntana andithi phaa ekhaya mhm. bayathetha ndithi mm. so umntana uza enalo ulwazi lalo mm, language mm. okay umntana uza enalo ulwazi lwesixhosa umzekelo ne and but ke ngoku ukwazi ntoni ukwazi uthetha mos yeah. and ngamanye amaxesha ke bakhona basebekwazi sebeqalisa ubhala namagama baxhomekekile uba phaa emva ekhaya into yoba umzali ngabe uyasebenza naye na mm-hmm. yaqona so into funeka uyazi wena into yoba uqala apho umntanakhoyo so wenza iitest ii-assessment ezithile mhm. ukujonga into yoba uphi nakanye uba phi nakanye mm. kanye so uqala kule nto bayaziyo mm. ne mm. and xa usuka apho ke ngoku njengoba ubona uye koonobumba sibaqalise koonobumba but before oonobumba mna nje ndithanda into yoba bayazi into yoba basive isandi ungakhange ubabonise andithi yile nto yokuthiwa ke bendijonge le nto yale caps apha ngoba bendisebenza apha uba funeke ukuqonda izandi mm. kukho laa nto ndandima sowuyibonile nenadala phofu ngobe beqala ne eh. bendisithi xa bengena pha emnyango ndibuze igama lakho eh, ndithi ndibize eh. qala mm, mm, sinethemba ne ndibize leliphi sesiphi isandi osivayo phaa eh, eh, ekuqaleni eh, yabona uba ndibaqalisa kwigama labo mm, mm, yaqona mm. so ndifuna bave kuqala and then xa usuka ke apho siye konobumba yaqona bajonge unobumba bamazi mm-hmm. bamazi noba sithini isandi salonobumba Oh, so ndiyakhumbula ngokya kwenye yee-activities ubuzenza ubabonisa unobumba okay. but into endiyiqapheleyo mem is that ubungabahambisi nge-order buyenziswa yinto loo nto okay eqonda kukho la alphabet freeze yethu leya mm. ne mm. kuba beqhelile ukuqala ekuqaleni ku-a b andithi so baye baye bayinqayi abanye so ndiye ndithi ke ngoku xa ndifuna ukujonga into yoba okay bayabajonga na ne ndibaxube funeke bababize mm. ndibamane ndibajonge uba okay biza ke isandi sithini sithini isandi senziwa ngulo nobumba mm. and then ke ngoku yiloo nto ndibaxube mm. ukuze bayeke uba ndiqaye but bajonge ntoba okay nanku nobumba wenza isandi esithi ne so xa begqibile ke ngoku kwazi unobumba bemdibanisa nesandi siyatshatisa ke ngoku eh, eh. siyatshatshisa oh, nanti eh, nenye i-activity ubuyenza phaa ebhodini apho balenka ii-syllables benza igama yes okay. but, but before that ke ngoku badibanisa ononye mhlawumbi batshakazi bam mm. o-a e i o u mhm. ne batshatise batshatise batshatise batshatise mm. xa besesuka ke ngoku apho abona le uyibonile wena mm. bebethatha ke ngoku aba sebetshatile besakha ke ngoku igama Oh. so sithi xa sigqiba utshatisa sakhe igama okay. sithi xa sigqiba ukwakhe igama apho sigqithela khona sigqithela into yoba amagama amaninzi enza isivakalisi esivakalayo mm. andithi mm. so siphinde sohlule ke ngontoba okay mangaphi la magama andithi yes mm. kodwa ke kubalulekile because into enzekayo uzawuba nabahamba phambili mm-hmm. aqonda ube nale group isilelayo konobumba mhlawumbi ndenza ii-games ke ezifana nalena Ne? Oh, okay yenziwa yes, idlalwa njani lena ndibe ndisimdla ndifuna ubenzisa into enye mani sithi okay ngubani lo ngubani lo so ndithi eh. ndithi hayi siyaloba apha mm -mm. ne mm. umzekelo ndinika le nto mm. ndithi ndibeka apha phantsi mm. ndithi ndiyithathele ndilobele u g ndilobele u g amlobe ke ngoku ne mm-hmm. ndike mbize ke ngoku g phinda g phinda g okay anike omnye ke ngoku aphinde ithe ndilobele ud ud njalo ke uyaqonda so ndiba nezi games ke ndimane ndizenza ke ngoku zoba le midlalo ndiyithanda le ke le midlalo mncinci but ke ndisebenza negroup encinci uyaqonda so iyashiyana ke sometimes ndibe nezitshatileyo uyaqonda nezikhamiso onoba abantwana bandawo okay so okay. xa sisuka ke ngoku besiphi kwisivakalisi ndithi mm. sizawusuka kwisivakalisi sakhe amagama sakhe izivakalisi mm, mm. and then ke ngoku bafunde ke ngoku ow oh, ukhumbula ngobe ndibafundisi bebesakha amagama eh, eh. bendisithini bendisithi igama adibena eh, ndithidibanise ke ngoku uba bebefunda njani belikhawulezisa bangathi umama athi umama eh, eh, ke because ibalulekile into yoba bangabe besenza laa nto yokuba bafunde baqhawula qhawule mm, igama mm. yaqona funeke bakhawulezise kuba loo nto ibanceda into yoba bafunde ngokutyibilika eh, bade bathi hawu nyabile umntu othetha abantwebe abantwebe so ke ngoku loo nto ibenceda into yoba bafunde ngotyibilika yaqona and then ke ngoku xa sisuka ke kwisivakalisi mm. sendibaqalisile ke ngoku nasencwadini ebona bendisenzisa ngoba bendisenzisa i-shed reading eh. sikubekho isivakalisi phayana esifane siphindaphindana ne ndibonile basibamba eh, basibamba eh. basifunda mm. ne uzawubona kuzawuqapheleka abanye abafunda nje bengajonganga so funeka uqaphelisa isini awukwazi ufunda funeka ujonge mm. kuba kaloku funeka baziqhelelisini uba igama linjani so mm, loo nto inceda ke bafunde ngotyibilika but yonke loo nto yazi yaphi iya ekubeni umntana afunde ngengqiqo yazi ingqiqo comprehension oh, oh okay. athi into ayifundayo mm. ayivinto uba yes i understand and then ke ngoko um kwazi nophendula imibuzo ngale nto ayifundayo and umntu inzima ke because yazi umntana bakhe waphosakala apha kwagrade kwa one mm. anyuke kwagrade two mm. engakwazi engakwazi ukubona nobumba engakwazi ukubona amagama mm. ewafunda mm. yaqonda mm. iyabethakala because eze siya phaa kwagrade two kwagrade two sekusenziwa ezinye izinto mos eziqinileyo mm. andithi mm. ngoku laa la gap yoba engakwazi iye isanda iye isanda and ayisokolisi kwilanguage qha kodwa nakwezinye inantsika ii-subjects o oh, so yiyo le nto kubalulekile uba umntana akwazi ufunda kwilwimi lwakhe lwenkobe yes Oh, ukuze atransfere laa knowledge yes. to ezinye ii-languages yes. and ezinye into yes oh. and, and what is important ke abona into endiye ndim ndiqinisekise uba ndiyayenza into yoba ndiyabaxhesha mm. term one term two ukuze bakhawuleze bagqithe kuba kaloku i-decoding ukwenza onobumba nentoni mm. ne mm. ayiphelelanga ukufunda apho kuba kaloku kufuneke siye phi kwingqiqo ndibatyhale into yoba bakwazi ufunda ngengqiqo apho ke ngoku ndizobafundisa ke ngoku nezinye iindlela iindlela zokuba umntu akwazi ufunda ngengqiqo ndikuvile mem uthetha ngoba umntana uye kubekho igephu ethile ntonontonono so into endifuna uyibuza yile yoba kulaa gephu umntana uye akwazi ukhetsha apha ke ngoku if ikhona into ayimisishileyo let's say ukugrade three ke ngoku mm. uyakwazi ukukhetha apha umsebenzi wakagrade one and two ah ibalulekile ke let's say uzawufika wena ngoku xa uyofuna isikolo mhlawumbi uzawuqala uphangela mos next year mm, mm. mandithi ufike ungayipha kula grade one mm. andithi wenze i-foundation phase mm -hmm. ufike uyofakwa kagrade three mm -hmm. ne yeah. ube uqonda uba heyi unale group ingakwazi tu ukufunda eh. ne mm. kufuneka laa group mm. uyazi into yoba okay uzayibuyisela mva kangakanani na mm. ingaba uzayibuyisela back koonobumba ononye onontathu andizawube sewubazi mos uba heyiphi xa sobajonga into yoba okay heyiphi zezi uba bazaziyo wenze ii-games ezi-interesting mani wenze inantsika imidlalo enika umdla yokuba uhlale nabo mm. ngexesha kamanje kukho ixesha le-group guided reading ne elaa qela lakho uzawuthi ke ngoku xa usenza i-group guided reading yakho mm. ne mm. uyazi wenza indlela yobanceda nto yoba bafunde ubaqalise apho uyobabolekela neencwadi kwagrade two mm-hmm. because kaloku ilevel yabo so ubuyela back loo nto ithetha into yoba uba ungutishara wakwagrade three mm. ungutishara wakwagrade two mm. funeke uyazi indlela yoba abantwana ubafundisa njani into yoba from all i-syllables mm. to words to sentences uyaqona so ya ayikho enye indlela Mm. Okay, hayi hayi at least ndi ndinolwazi loluthile ke ngoku. Mm. Enkosi kakhulu. Ndivuye funda lento yakho bani. Ubuthi so ubhale yonke andikayifundi yonke. Eh, yeah, mama ungayifunda. Kofuneka ukuyifunde. okay ke masambe masambe kulate ne oh, okay guys okay sengigqibelela le into oh, okay